Bună! Astăzi vreau să-ți improvizez despre a trezi, deși sunt puțin adormită. <laughs> Ideea este că de dimineață am venit la uh, un uh, antrenament de Wing Chun, cred că pronunț bine, cu Sifu Bogdan Roșu. E fantastic, de-abia aștept să-i citesc și cartea. Uh, ne este o chestie foarte interesantă. Când v-ați trezit dimineață, ce ați făcut prima dată? Și fiecare s-a gândit uh, pentru ce s-a trezit, să se ducă la muncă, la job, la antrenament, la... Zice, da, v-ați gândit vreodată să... Adică cine dintre voi a zis mulțumesc când s-a trezit? Și wow, parcă... Parcă m-am trezit în momentul ăla, pentru că noi oamenii uh, ne trezim vrem să fim fericiți prin tot felul de metode, cumpărăm tot felul de lucruri sau mergem la tot felul de uh, cursuri, joburi și așa mai departe, însă pentru a spune mulțumesc că ne-am trezit și în dimineața asta, poate că nu multă lume face lucrul ăsta. Pentru tine ce înseamnă a trezi? Pa, pa!